Lleva cuatro borches en Sarabio muy aburridos. ¿Qué podemos hacer? No sé. Me aburro más que un tomate. ¿Qué hizo de allá? ¡Ni idea! Y no sabía. ¡Una máquina del tiempo! ¿Y qué no una máquina del tiempo? ¿No lo sabes? Una cosa que en el tiempo. ¿Podemos ir a la era de los dinosaurios? ¡Sí! Esborchiste de habido un la máquina del tiempo. Manuel Azcapa entendió cómo marchaba aquel traste. Pretó un botón y dijo, dite la prehistoria. Y se metió en marcha. Me estoy mareando. Tranquilo, falta poco. ¡Aquí se ve el final. ¡Qué bien! Y Sborches llegó a la era de los dinosaurios. ¡Qué pincho! pensaba que hi era altre Rafa. Alex? ¡Pero si majísimo. Esborges se metió una señorita él. De la conté se sintió un esgrama. ¿Has sentido eso? No. Andy Blanca. Ya Astrid la ha secuestrado a una pirata. ¡Socorro! ¡Calla, Nina! ¡Que me sacas el protagonismo! y la pirata se elevó a hasta el centro de la silva Pero los fuertes no se iban a estar parados. Podemos ir a buscar a Blanca en un ratón. Me país bien. Ah, yo también. Entre tanto, en el centro de la selva... ¿Qué es? Una pirata. ¿Qué quieres ver? Dominar con un gancho la era de los dinosaurios. ¿Con un gancho? Sí, y con la vuestra máquina del tiempo. Ya lo entiendo. Entre mientras tanto, los otros tres boxes se cazados unos los dinosaurios. ¡Cómo mola el Velociraptor! Pero que Y Manuel. Aquí niños, yo os la blanca. Tornando a la selva resulta que la pirata evadió a Scar de la cosa de Nietzsche. Ahora ya no momento. Seguiré. Al rato se trobó con esos otros boxes. ¡Corred, corred! qué qué? Mira que mi me. Que quiere la pirata con el suyo ejército. ¡Qué yo? ¡No escaparé! Escape, tenemos que tornar a casa. Y emprendió una correa cara a la máquina del tiempo. Al momento llegan en Sarabillo en el siglo XXI. La pirata querer dominar la queda triste dinosaurios. ¿En serio? Sí, queremos. nuestra máquina del tiempo. ¿Y ahora qué fará la pirata? este lo mira. Thank you.